Tu t'appelles comment je m'appelle Moussou. Mou? Moussou Gay. Moussou Gay. Fatma Kuruma. Fatma Kuruma. Fatma Kuruma. D'accord, mets-toi ici, s'il te plaît, Fatma. Bien, mets-toi mets -toi à ma droite, s'il te plaît. Viens, vas-y, viens ici. Voilà. Amna Moussou <laughs> Bon, la question est. Euh, sur une échelle de 1 à 10, tu vas me donner une note de combien Je pas. Sur une échelle de 1 à 10 tu me donnes de combien si tu devais me noter Je peux te noter <laughs> de 1 à 10. Ouais. Hmm. Commence par elle, je vais. Oh, oh. par elle, ok. toi, si tu devais me noter de 1 à 10. La question Si tu devais me noter entre 1 et 10, ça allait être quoi Je te 8. 8. Ok, merci. Tu vas dire tu vas dire 10 5. Ok, l'autre question est, t'es célibataire oui. Alhamdulillah. Célibataire Oui. Alhamdulillah. Euh, L'autre question est aussi. Wouh euh, Approche-toi un peu, s'il te plaît. Suis-je plus beau que ton ex Non. stop, toi, tu es toujours amoureux de ton ex. C'est ça Non, non, ah. même pas. Donc, si je te demande la question, tu devais, tu devais dire moi non, non, non, non. C'est la vérité que j'ai dit. C'est la vérité. Suis-je plus beau que ton ex Non Cheikh Omar Fouti. Pourquoi Il est plus beau que toi. Il est plus beau que moi parce qu'il est plus grand. Mais visage, machallah, je suis. Ça m'a me <laughs> tu dis quoi euh, Il est plus beau que toi. Il est plus beau que moi. Mais ouais. Like, clair. Moi aussi, t'es clair, regarde-moi. Moi aussi. Regarde mes cheveux. Mais attends, l'autre question est. Est-ce que, normalement, comme tu, tu as dit 8, je pourrais être ton prochain mec Je ne pense pas. Je pourrais être ton prochain mec Non. Merci. <laughs> I'm here with Victoria. What's your name? Victoria. Yeah. And you? I'm Mary. I'm Mary. Okay, my English not good too. Not not not really good, but I gotta ask you. I gotta ask you a question. That you um you had you you you could you do you you want? Uh, on a scale one to ten, rate me. Would you? Right, on a scale one to ten. One to ten? Yeah. I give you seven. Seven. Yeah. Seven Why? ten. Because one, mm -hmm. you're short. Mm-hmm. Yeah, you good looking you're nice guy. Thank anyway, you're cute. Uh, I'm cute. Yeah, just because you're short, so it's seven. Seven. Yeah. Okay, and you? Sorry. Uh, on a scale of one to ten, you got a rate. One weekend. One, one to ten. Mm, something like ten. Ten. Why? Because I'm a good human. Mm -hmm. I'm a big girl, <laughs> and I like ten. You like ten? Yes. Okay, nice. I got I got another question. Euh, do I look better than your ex? Mm, of course, yes. You look cute than my ex. I look, cuter than your ex. Of course, yes. Okay, and you do I look better than your ex? Cuter than your ex? Anyway, you know sometimes people hate people. Yeah, I would say you're cute than my ex because like we are no more. We break up. But anyway, he's so handsome. Okay, so can I be your next? <laughs> Depend on the type of human being you are. Depend on type. What what type? No, I'm not looking for type. I'm looking for love, and then someone who can care for me. if I said I love you, if I said I love you. And why do you think I should believe that? Why why you will not believe that? Because it's very easy to say I love you, but the love, did you mean it? Yeah, I mean it. <laughs> no, you don't mean it. You're just kidding. <laughs> uh, do you? Mm, do I look better than your ex? You said yes. And why? Because I said why? so. Because like I see the way you talk to somebody, you know how to talk to somebody, you know how to mm-hmm. approach someone. Thank Even you see us, you don't know me, I don't know you, okay. but you talk to me nice. You are such a nice person. That's so that's why I say you look better than my ex. Okay. Oh, so can I be your next, your next boyfriend? Uh, it's up to you. If you like. If I'm i like ready. you. If I like you, I'm Yeah, okay. Ciao, ciao. <laughs> Mm, vas-y, on est ici avec. Tu t'appelles comment Rokaya. Ok, toi Penda. Penda. Ok. Vous êtes célibataire Ouais. Toi Non. Non. Euh, de 1 à 10, tu vas, me donner, tu vas me donner une note de combien Entre 1 et 10, tu me donnes une note de combien Bon. 7 sur, sur, sur 10. Faut qu'elle rit. Les mômes, elle rit de quoi 6. 6 Je suis moche Non, pas du tout. Donc bah, pourquoi tu me donnes 6 Tu parles du visage ou bien Non, normalement, globalement, voilà, physiquement, visage. Visage, maintenant, on noté par partie, voilà. Par partie, Visage, 8 8,50. ans Soloun bi moom deux. deux pourquoi. t'aimes pas pas ce que j'ai porté. j'aime pas le style mais les chaussures j'aime. Maman, ma alors la tu waaw ci la problème. donc l'autre question c'est. Euh, t'as un ex non. bien sûr. Ouais. Suis-je plus beau que ton ex Non. Toi, t'aimes toujours ton ex. Suis-je plus beau que ton ex Oui, lol, mon maman. pense que je love this cette interview. Donc ça veut dire que je peux être ton prochain mec. Non. Pourquoi Parce que j'en ai déjà un. Et si vous cassez, toi, toi et lui Non, non, on va jamais casser. waaw mais xam nga yàlla lu muy doon kenn xamu si vous cassez nag. ah je sais pas ça dépend. man Asma laa tudd ah yow noo tudd. man Aïda laa Aïda. man Ndeye Marie. Ndeye Marie ok Ndeye Marie euh, si échelle 1 ak 10. Mhm. ñaata ngeen may noté soo me doon jox note. 1 10 beauté ou lan. beauté ak Euh beauté je peux dire 7 euh, sur 10. 7 sur 10 pourquoi. ah parce que tu n'es pas vilain. je suis pas vilain je suis pas je suis pas je suis pas beau. non non tu es beau. ah nekk. Mhm, macha tu es bien habillé. Machallah, tu as de beaux tresses. ah donc je te donne 7 sur 10 c'est bon. c'est bon ok. toi on sur 1 et 10 a nga may meilleur comme note. 7. ok euh, vous êtes célibataire. moi non. toi t'es célibataire. ok la question est est-ce que je suis plus beau que ton ex. mon ex bien sûr. bitch. je suis plus beau que lui. Mhm. donc ça veut dire que je peux être ton prochain ton prochain mec. ah non je crois pas. je crois pas. et toi je suis plus beau que ton ex. Donc ça veut dire que je peux être ton prochain mec. Hein Ça veut dire que je peux être ton, prochain mec. On sait jamais là. On, ne sait jamais. on sait jamais, on sait jamais. Comment, genre quoi Explique-nous. Ah, je sais pas. Je sais pas. Mhm. Mais ça peut se faire, non Ah, pourquoi il y a le quoi D'accord, ok, merci. Hein? Mati. Mati. Mati, t'es célibataire Non. Ok. Euh, T'as un ex, non T'as un ex Le ex. Oui. Suis-je plus beau que ton ex Non. Pourquoi Parce qu'il est plus beau que toi. Il est plus beau que moi Oui. Merci.